diturahake budul sedang, sen nabi itu burung ini budul masyarakat Istanbul. Orang seperti Bunga disuruh kami pamurah munah napiso buhari na ang naisi na iboto iya iya iya iya betul jadi melihat mati Tuhan melihat mati nanti kita seluruhnya lumbu bima di kamu na Bula-bula nanggar situ pun Nunga di sun hami lima sembilan dua di Buru Nah perjolo sehari kami manuain sima dua di Buru Muna marga nenggola. Aidiro permain nami deh. Orang main nggak disuk kami. Jadi di haroro nami nah. Siapa tuh ngetuh Muna nenggola. kang alani berkecutup benda alani permaido untuk jadi asai ya notong sedabi di hamuna berkecutup ia hami merdeneng bola nama urupi permain nami do jalan asahkan itu pak namen non tu permain nami gak permain nami mak pas atau buamu mudah-mudahan harga stop jadi permain otik sesedia Naboy rupa pumuhami diso pengerupion mana pakmu tuh hula-hulaka las marhamda asiruan itu akan saya dikabai mako pasu-pasu tujuh bulan di hari sok-sok ini gak dihamun hula-hula nambar di stop pun malah pinai hutibut So ngunjuk mulu ni nak tulang nami manang unang bau nami tumasay ka jam na jalan kiabi do nak tulang nami tibur anak tiga boru satu nomor pahoku dua nak nono so salah pikir, ada undi do anda tua tua tiga mena yang dibuang ma yang lima lungga gadang umur ni nak dalam nangion nanang nang bau nangion lungga jangan ba umur ni hamuna pinopar ni nak dalam lima ima sen hami marga gorang buka hata lima muse tu hidup nang di paribanan Sinalahi mau lihat rumah besok rohani pemurunna siolani operani dobu raja sila seduna rapido tawona di habatakon sipatado hula hula sipatado huru sipatado beribad lan akana asik jadi orang nami di hamur raja di hula hula nami raja istokul dah pala gudang bet silohono cuman olah kata berdiri mahami raja bawah muna siarahi silai sabungan ayah untuk berkatan asing gangguin pamangan mandi raja mani raja burung olah kata berdiri mah jadi di kakak naruh asam osir ini itu kakak lagi isodoro kami dengan tubuhmu jadi malam dia PKK ala dakison abang ni munakib mersahib asih maruhan itu ijama tuata Yesus ma dari ini pamatan ni abang tibu hiras pamatan ada ya, ya. Otik susah dia kena itu pak nanya lalu menghubungi kakak pasahat waktu raja di bulan Las lasmar kakak mau lihat di Tuhan oke pasah kami waktu sirai Masukatong melodi ketik ibu BK marai pasong iba di padi aduk ni makan ina tulang menculu sarko sam hamima ro mukan sam berada di kamar muna sinatu ni guru muna berada berkasarai di natong kami, makilala di naro aka uh, si taong mang menculu sama tua kami di sana jadi ido dia di mati bati narosan manduk roh hodak tadi tu jamu kalau tahun tak menuju muli bang mati ulang tahun alam ido terhubung hubung ido bang lao oh banget tak akan waktu luka nang masuk dia ke anon nabun bilang nami lawak ini ho nangurubi nah, ho nalaho oh maban tupang mana dugum tu persama tuangi belum ulang tahun uh, ah, lasnaruham sudah naku tu abang sotinya takugukum lamo kamu Harto, oh ratulang tawat ya kosnaruham mulu kurju hula tanpa doa kamu sekasu kalau tak satuan karena masuk dia ke no motif mana gudang enam katuba katuba dengan tubuta karena budion lasmaruham sambil orang setuju mah sini disopa korona semua. mah terus sama penabu mahi kalau orang tuh budion 아마 데려다가 아마 거기 가서 가서나 지금 어디 막 하면 에르 사람 가서 한 itu 또 내가 내가 또 들어가 하러 di hati anu, kita Mau lihat di mana itu kata, mau lihat di mana kita selalu buka. Yang udah udah nangkar di stop dulu. Soalnya udah nak kirim balik beli itu pakai tabla hati. Di punggung nasor madura, Nakatulang nagasak na kulang Oro hami Singot na ginulong muna ni Son Patutuhon buhinan Kahuana do hami Makilala di si taon Inaudimulo Nagtulang siya pangatuan ni Bargata Nakatulang na kanatulang Kang alam si pagkaon si meron namin ang pagkaon kami ni Son Tung naturong berbuka cita ko kami siyang sudah 2000 muna kakak hutan gawi Malaysia Cik Maduka Dok Batulang dan Baran di Hami Mantok Sekoru Nami Buang Alena Pe Sumoni Ala Duru Hami Adong Tu Hami Sik Pula Rupa Adong Isya Patam Imaras Rohami Inalahu mengunjungi Pulau Tari Bagi Bos Bukyo Ila Sumoni Mana di Hami Mula Hulu Nami Retaisur Sumoni Yang Tadu Nak pininya, Isok Bukan Rupa Hami Lo oh, Soma Perku Di Dalam Nami Pulang Inalahu mengerugi Pulau Tau Alena Pulang mga sinamok nai naga bina pagro kami asal corona ma sonatan situ kedua asal iya dia situ siala kon dia somma angko Tunggu tumuli susah ini naga terapat bahabi dia pasti jodoh dan nami malah pahamu nak kurang dan nami sepak na nak pasti kopok kasu kasu eh iya, macam tu. Gitu. nah soalnya ang dia namin nami di sini permainan jadi kita main nami jadi aku mangkat zaman? asetor asetor dan iya. tak kuat tidak ada pokok ada pokok lo tadi pasti kyo seriusnya dia ka nau dinaringkan nama itu saya dapat makanan setelah hidup pangkat dari dulu asal sama aku yang aku terpaku paham rumah tubuh langsung bawa makanan dia dia bermain namet ya dari sini baru kalau nama tuhan menunggu nama itu pun pak binasa sama tuh kita buat dulu di Jadi mungkin memahami lima lamunan, atau lamunan. Jadi kita yang dua lamunan dan tiga lamunan. Pelaksanaan rumah kami tempat tidur. Nah, sebelum dulu, sebelum dulu, atau kami. apa yang pasti dua minggu lagi. Satu tiga, dua sesempia. Saya sudah kami, kemudian kita akan

madokor turun berduka cita ala nam jumulu dai namon oleh ima sakani tuhamu rajai rajas tukku di kaumuk gune marsel aku isok dua misi di rumah tunda pangana asyani mulut suri kok ada suri dari mana satu kemudian isok dua misi lah tupak nami or horon or asa dong kayak kamu belah mengului berbelah tak lagi gula gula kita kita saat tungi esmiro hanami lo mangulubi ho lao mangulubi eh mabai tupakmu tuhle ulan taro kura las maroam asalas rohani hula ulan tamatalo kudi macam kami hula hula bakal berkurus dunia eh maksud binasa apa musim sama para sidu di tempat ulau sauruma dua Duhamuna rajani hula-hula di Raja Sukupu. Di suatu hari mulai imam guna, sigotioniburuguna ami margamahu ima disiala ng patulo dalam buhatta ima napulang nami tujuh itu buhatta kebebasan tikyo disialai kami atas nama sigotioniburug marbut lupang daun Madong, doon kami turut berduka cita atas meninggalnya Nyon Tuhan Nyon dan Tuhan Nyon sehingga emak dihampura selalu na raja nunggu nami super buku Tuhan kahamuna lehon kapten hiburan sinas nyoba tujuan Nyon ibadah terus nyoba nami Tuhan muna raja nunggu nami sutoku jadi diho ambil apa anak nami anak anak Kristen Dinaro gugulang Tuhani dalam tubuh Bapak suami nama ka kaburu botong piso ima dinaro gugulang subatu akta ibu satikyo bisa naibo angkia anak rohani piso madungani ho ima dinaro bapak hakton subatu atta tunganan pastok pinani Bisor, dipatuh pahami lo, so malamay tumpak mo to hilawlang person. Bato sa kapte na naroy ani, So malamay tumpak mo lima di pagmording ni Nuto Dorton na nasa anak uh, anak ni Iwa Tansalo Eder. Musulopin mo ay ginaroon namin nung atulusong ninamlaka lahat ang gulong na gulong na makluma karena na masasanaryo. あの一定なプログラム化しますのはdari Rasulullah pelan arona di nomor tubuh las marhab bisyane dari orang lami ngas apa dipulina tuhamu daratan bulan lami udah distopul bagu bagu komen dan tuh tuh tuh darata satu makada lugun sudah dari Rasulullah saya Roma atas nasroha dapat tota sudah dari tupah dan mata pada dapat saya eh madu soalnya madu sakame semoga diburu marbun modalnya

Lama kita dari kita dari imasi rolani kami bere-bere muna. Masailas kerohanani diperjuang dilakukan Allah. Kamu hubungi itu hutani harus bersobat tahun satu masyarakat. Alaikum nama semua dia kalau marsiran dari sabinan ya lawan dan makilan muda tunggu dari komadun hero. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ఆకాశంలో ఇరవై boleh మనం satu celaka dari neraka. Akhirnya jelas di orang para para momen main bulan. Ada bulan kembali kita sama memperbunuh golongan. Kakak sudah laki di orang main bulan kebarangan nasi dia dari pasal Dari mulu perbunuh golongan, aku tak kumuh kami.

Anong permusik na musik? Gami ha, yang pas satu pasatutupa nama kami Ang maahaw permusik. nasional Nasmoniman yang merajani yang mengguru kami selalu unang satu persatu napitu dohon uh, eh, dere ibadah kami bila selama itu tuh mengabe di pasar tamuna akan berbunyi holong muna tuh kami raja nih honong muna kami ketok siap kuda honong muna malah stop tuh nang sebi-sebi nang nang talhuna raja yang murah rade mamu asaro hame nama dawatuk mamula sedang sedang video dia mula markas itu pula oh, untuk sebetulnya

pemerintah ya potong terus lima kami tulang dari peratan atau pulang di acara partuan ini pulau saudara yang boleh jadi asura sohu berhami akatulah muhuna dari duri ala disorto daim paraman ini doon naro siang akapasahan pasakai dan kamu Amanno. Amen. On appelait à la réputation du Amanno, ça va Jadi yang ditunggu-tunggu ini yang terakhir. Mau berujung kami dong acara demi acara. Masalahnya jalan uli dong acara pertuan ini laburon alat itu on ima tariga parbuini katalian ya roh atau haruna kilian hahifason na magdapok-dapok doho pertikian cuaca dan bersahabat dan adong na marumutu dan adong na hurak pas alay ng gando hukum ruhuk na pasu-pasu di debatalaw di dalam rawa madobi san huɗɗo sittonde ko alay hottawuma ɓe pesan sen haaɓitora muɗa silay sabulan ɗo hot Pasu pasu paasu tulang sepuluh sabunalare ulang ɓe moru par sawratta isi mor han o maɓɓuna on maningal hokkamuna akka mo paranda mana ndiɗiya fe a tokka sum Tu tumargasingan sa bunga opung mulang sa sorungan margasingan masagabo no hudege padok ni oma isirin nila masahay alahu rapi babaya masalabo at nagkakabagin ko babaya at huwedong no na apa na apa mereka paduhannya Diruhamu mereka Bakteri napulangakan orang. kulo kami donian lagu dari lagu asoboh hatamu isota patupa tidak pati puri siang hari ketulang yo punggu alai nunga oh, kan dia alam on ulos saur berjuang dan najulu nunga si kopi tidak dalam hamu dan kata luhan pada siap berharap ketulang yo punggu suman ಸುಮಾರು merutakan alai habibe dapola manarita hadus dia sihik Surmingan Inna titik kerumingan jadi opa Sobat tiki parkuri habib atau kata tuhan Luna asal kita tahu nina boha kamuna tu boleh pesuri Tuhan tadi pertama majul Di pedagang muna di Zoro di Puli Misi Amur Tapiran Ilea di pengilmuni kadang kasat pada lagi. Dan dihamuna ke akara rombongan Asa selalu waspada Alat terserah di hari mulak semua pasoki eh? Dalam sangat mulus, tidak ada rintangan Tangan dong kopi-kopi di sini Mulai sebagai batu yang rumah masnya eh, satu Dan Tangan dong Alai perlu kita menjaga imun kesehatan pribadi pas kuliah pribadi. Ya saja pada tahun tiup-tiup akan ulang Maksudnya dimulai kasar pena Digama patupahan muna Asalas dan sida Sok soroni bagi dari kasar pasukan Tuhan Aka hula-hula muna Dokulan muna Jadi Hata Parpunya Kumigay na jolo Tidangdo lain yung gulalay na hinan Dohon Sok Saksoni Topak Iba air. Anong lumalabot ka muna doktor sa Pinesol? ang rong, rong rong. Ah, Tapos to, at iba ito ang ano, at bakit ka muna na ah, hidup ka ni ah, na juro. Jadi tiba program na juro, asura at kasubasa hata paapuha ko hamo. Pasa sa tawag ko kami, ay guru halamigan niya, Tulungan ako sa mga pasulit na ay na sa naruha sa tu, tulang mo na mga Pasal kamu waktu tulak kapura mga pagsulong. Ay, ay, ay, ay, hormon na kita, hormon. Ah. Ya. Mungkin itulah. Dari sokonima, mga sahabat natin sih. Dari ka pasubasot to hamon ka ah, pagkalabunan natin ba bago ka mahato ba nila nila katagurong yan oras pa kami kulang na kulang hula muna sa upong muna magkalo maganda ba ni hamon yang dulu kamu na dapat lupa yang dulu kamu dulu na ah bolmetiyo asa asal to to kakarban yung tibali baka paso kasunay asa magkana so mga diyo paso patuli so iulat ko panohan ni niyon ito o na poras mo no ng buha talo to ko asa kita to montu prano hotan ito dan usibahami ni Tuhan taba na mga nito ni Mola asa ang dia katong apuy masuk bobo mo ay parjulat-julat mga majulat-julat sa budak-budak lain tidak makin terganggu selalu guna hata pasu-pasuan hata tunggal-tunggal hata sos-sosok na biasahan ya habi selalu guna nama hormon wa tuhamuna apu hamule martongan isian saat-saat isu ibadah saat matkotiam kohoban duduk dan ibunya saat beulaun sawar berdua diokul dan dari boron Tuhan yang Kuhani kahurong hilaguna kuwake kasama ita tupang gabira tuma horasan kala hukum hingga Ini Tuhan so wani mahaka paapuho Tuhan mga upasatang mga mga pucet kapala ganunga asahanani ninidus ito saratahe at nasahamunay asabiya ka to kapila tukul husunake ito piniperte tuliya ho mga nakapamulang nga Selalu hukum lain husun-husun mga akapas atau ang pasarian sinopot yung mga ganjan harus. Malihat yung mga Tula kulir kami do Dekat basa munai Hina uli hina tingkan nabi naik munai tu kami Di yang muna Di tangiang nyakau kumnani Tulang nami nani Dohot dihamululun senaga Naujui sahat di tulang Tuhari teride di sonari Ima di parsau batuan di inom on Tulang kalau kulir kami do tong Di pakai munai Mulai dung marujung muluni inom on di pinauli hinadinggan mulai tulang Yaka hatanauli Nah, Nak di saluhuk na horong ni ula-ula nami di tulang nami tabunan lo yang ula-ula nami sinaga Tulang asal huak Tuhan nauli kata hatanadinggan na pinasak monai Nak sakulu itu main na jumai di nauli kata Hatanauli hatanadinggan Namun pinasak nunga tutu warga nami tuhan tuhasulkan nami ima bapak ni surandi doh keluarga, itu warga buat kuhani nai martongani jadi eh buat berkona ni mulai ada nak Allah jadi nama tu jadi tanya nama tu Oke, kalau kita di kalau di sini setelah yang itu 것으로 원합니다. 나가서는 아무도 오랜만이 되셨고 오셨고 그게 고 누구시에 모르니까 예수님 오랜만에 boido merdalan doho Inggan di berdua ni itu sama nendok ni alat aman narkum aking nasa isi nama kepamun akan dauni nelinggan nama natoras dapotan pasukasun alani di kamu posma rohanami di si sikabudian ni neboru nataka kolonyon jumpangan pasu-pasu mahamu diapka ari-ari namang hutu jadi tumpenang songonon aroroni siang huria dohut siang pakalado wahabayano ala dipartikian nama sasonari kebetulan ala adong pulau di Duriata jadi undang mah adong pak kurangina di aman nang dohut di enam Tarpasukasuma Horas mahamu nabokrat sianon sarat tuko napasogi Horas nang namulak sempo napasogi Tujuaton gabima adalah horas Terima Jadi awal promosi kami uh, Yang mereka itu soal saya, Mulu Tunda dia orang Jesus baik doang ni. jol lang maol ho tol kana leban naso marpak ay molu prosya kita ng mati Jesus dohot lehe Sa dokto gihonon ni di batado rap doho Jesus nang akka nang moding mar hite hite bena sedala serupa bolu doa man molus boy masal somon menelaman ni netu tutur sama tuang jangan ido sita sita di kita halak Kristen ngi mania selalu pinok parni daina nong dia mengikut maaf pena dengan akka nauli itu selalu pinok muna alani marakan yang mulia malih Tuhan usung bang rohanami dihut dia sini roham tetong madongani mangaramoti salhut nabi. di tatap kawali Tuhan parokilon nasong di tonga-tonga di keluarga di dongan nabi keluarga yang mustopun pun nang dewa kuali Tuhan ingin anak burju sedang opung anak burju Tuhan di tonga tengah di keluarga di kawan kami ketua di Tuhan nunga sikope di dari nang namen oleh Tuhan ada tahun nami alai datung dang rohan rohanami norhon ni hamatian asong di tonga tengah di parang nami. Koma na mga puli na mga puli sa root keluarga na tinigal ko may dahilan na ako kakulungan namin. mo lupes at terpenari ni warfak marombongan sian kota namion menuju tupahai dongani ramoto Tuhan juluani salut laka na sila, sasahan sila Tuhan tuluat nami tupahai di bagasan kai paso Jalan diari masuk Tuhan neng urutan nami mah nain pataruhun ina nabiyon tu para dianan par sabat kinani ramu ya Tuhan lehut kiur niari lehut kiur roha kali Tuhan asa di dibagasan torang roha Tuhan kami pabohat ton dainan nalku haholoi kami Tuhan asa dibagasan ulas niroha dibagasan bulus roha kami Tuhan pataruhun ina nabiyon Mol presa di hari neng masyarakat ali Tuhan rombongan Mulut tuluan namyo ke Tuhan masuk masuk tata rukun seluruh rombongan ada Tuhan tubona pesulit, soni musik Tuhan mandongani mangaramoti keluarga kapdoh rombongan mulut musik tuluan namion oleh Tuhan perlu senang orang doa jumlah sesama dosa kami asa tamah kami gabi alakan dibagasan orang anakmu Tuhan Yesus Kristus martani kami Tuhan Ang rohani Tuhan Yesus Kristus dothong ni rohani bata ama dohot pasawa ni ton di porbadia ba mangaramoti hamu salbutna. Amin. Koras mani hamang rap dohot rombongan nabor sian dua tahun Tuhan tama na madongan hamu. Ya, di pamasok matu Abdulal. Soal perakaan non, namun dia marsia duran alai, di pasik majo uh, eh, peti ni nado dua orang sabun masuk dua bulan ditutup imaran anda dikunci ni gitu, teh. boleh sangat Uh, udara 風がいいですに